Hai Dea, udah perkenalan belum? Mana kak? Ini pocong kau, kau ngomong dengan kak Masa ada apa sih? Ya! Oh, oh, oh, oh, oh. Abe, kapan dia mau gulit mulu aja? Itu doa, Mai Be Umay mo tanaw ka di surga na eh, yang jangan lupa jama, aku udah sekam kenalan jama ya Aduh tidak, seksi calak bahenol Ay gantong Ay, ah, madiri, madiri Nikiya, sinmaling ni Dunga. Ikutin na nga, wahil kila panayapon niya. Oh, oh, oh, oh, oh, matay ko, matay ni ko, latay ni ko, lapakda. Ya, aya, inga ya, naanding ay gamayan ko pa. Maksud mo, gamayan ko na kuduan? Hmm, okay.